Ă, acestea lucruri care se văd acum, cazanele astea deci, care e noi, deci sunt cazane de fabricat țuică. Se poate transforma, care aici va veni capacul, cu serpentina lui, cu tot cu țeavă, și se poate face și pentru parfum. Deci se înfiltrează, se înfiltrează și pe aici curge și face parfum. Aici. Iar la ceilalți mai mari, care noi putem face până între 1000 și 2000 de, de litri ca mărime la cazan, ăia se folosesc pentru țuică.